me parecía importante promover la presencia de mujeres, sobre todo promover perfiles altos como creo que es el mío, para, eh, en, una línea, en línea con una campaña que ahora estamos desarrollando que se llama Mujeres si hay, digamos, darle respuesta al argumento de es que nunca encontramos mujeres suficientemente cualificadas, que se presenten y por eso es que las mujeres son rellenos en las ternas, Esa legitimidad perdida, esa idea que la corte pues sí tenía mucho poder, pero eran realmente unas personas las más cualificadas, las más comprometidas, las más, Néstor Osuna ayer lo dijo, austeras y humildes democráticamente. Pues, eso se perdió. O es el, o sea, el reto es recuperar esa legitimidad